Tiada chobar canai Galilea pahiri makai mamoka de teri bosene muhire. Ahiro Jesús boscoro tiwi puhire. Jesús mene toboina kune. mamoka de teropu pica de tina. Ti bosene Bino vino pitichi Jesús boscoro tiro de once ni Mi pure vino piti abare. Nine tikoro teoro Jesús once đó sẽ có ta có ti để giữ để dấu hari mưa mà sa giữ để tìm mà xin to được sa sinh ni nam mini ni để Jesus to bốc coro le to anh ni baro to bốc coro se ti khá mà cả nãy ô sẽ ni đủ ti le dư mà cứ to đủ ti rồi sẽ ta yoga ni để ti coro ti pháp pule sa koya huyo mà sa khóa mà cái giá để yoga ta mà sa để ti pháp kiri le à gosado kuka đủ ti ati le Ayati wi seis tu parir tamereti yo estupari, como satia estupari jire, tistupari jamás que yare yo ata, tigosa como satya parikiri jire, tistupari de 50 70 litros bosa, musere, y tihichi yino tiwi mascaina jamás canale 11 ni dustire Jesús. Aristupari de comene piosa namoga, pa pari tibatose. Nile Jesús. Tuani chitina se no ano vaporas popaños ti parire. Baro Jesús 예수 티나레 ni 두스티레 트와 mi pureti korewa na bumas karirore waga nire tuarichi tewa ti korewa na bumas karirore ware tiawachi tiro se ti kore vino to wachu yoa kore siniñune ti kore no e lore masena le tiro toa para paeta toka maska ti kore waina se masine bumas karirore masena no vamoka de terio de pizka Ose ni yaure. Paina masa nua korepinure wa mutana. Masa ti nua no sini ni baro nyakura k u r e waratina. Muse nua kore vibo bar kurero ti kore waresane. n i l e bu m a k a r i wa moka de terirore. Kanai g a l i l e hiri m a k a i h e s u kore b i n o to wachi joari kiri. Kwa to bahua me d e k a r i hire. a j u a r o p a i n a l e to tuare nyore h e s u Tuañoli baro santo buena tiole huascutuay. Baro Jesús tomoscorole tomanale sare to buena kene kapernopu se osure. Topu sina mandas chorika tuasinisa.